지와 인류를 만들어요. Prince. 더 힘들게 더 힘들게 一个，一个，一 成，成，成，成，成，成。 成，成，牛，牛，得。 tờ thở thở đó, đó, thở thở nhỏ listening. 하나 하나 좋아 queso, tal 해요. 물론 플러스 미리 만들어 놓은 소세지 సంతోషిగుడు వంటిది సురేష్ ఇందరి బ్యాందరు ఉన్న సరిచేసి అసంతోషిగుడుకు వంట తెచ్చినావు క క గ గ to, to, to, no. Do, to, do, do, no. Do, do, do, do, no. Fo, fo, bo, ho, mo. Q, r, y, o. Dal besa, mot besa, dal besa, ho.